Masiqale ke. Ngoku bayakwazi ukummamela beve izandi ezenzekayo phakathi kwegama ezenziwa ngantoni ngamalungu baphinde behle bakwazi ukumamela beve isandi esenziwa ngunobumba ngamnye andithi saphinda sangena ke ngoku apho sijonge khona ke ngokunobumba simfundisise kakuhle Kwenzeka ntoni ke ngoku? Siqala ke ngoku sithini? Sitshatise. Siyadibanisa ke ngoku. Utshatisa kuthetha into yokuba, umzekelo, qala siyayazi into yokuba ngus lona, andithi ngu-a lona. Ne? Sifuna uthini ke ngoku? Sifuna uhlanganisa. Simbize yedwa us, usaya pha ku-a. Ngus no-a. Ngus no a. Tyhini, badibene. Benze bani ke ngoku? Benze usa. Siyahlanganisa ke ngoku. Baphinde bakwazi into yoba ha-a us angaphinde ahambe azimele abe ngus no a ahambe azimele abe ngu-a. Loo nto ithetha ntoni ke ngoku? Siyohlula. Mandiphinde ndibuyele nditheni? Ndithe siyahlanganisa siphinde sithini? Sohlule. Xa sihlanganisile kuvakala esinye isandi esingusa. xa sohlule avakele yedwa us avakele yedwa ua so yinto kufuneke bayiqondile leyo baqonde into yoba okay siyakwazi uthatha esinye isikhamiso masijonge bani lona ngu-i e. nanku ke ngoku us masihlanganise ke ngoku sihlanganisa us uya ku-i e. asondele us aye ku i sithini ke ngoku xa sibiza sithi si sithini si siphinde sikwazi ke ngoku uba siphinde sibaqhawule siyohlula ke ngoku sithi usi wa us wahamba u e wahamba us wahamba so ibalulekile ke loo nto into yokuba bakwazi ukuhlanganisa baphinde bohlule oonobumba aba babave into yoba benza eziphi na izandi iva ke kubalulekile into yokuba abantwana bayazi into yokuba igama Lenziwa ngamalungu. Amalungu enziwa ngoonobumba enza ntoni? Izandi. Baphinde bayazi into yokuba oonobumba apha benza izandi benza ntoni? Amalungu. Amalungu enze ntoni? Enze igama. Yima ke ndikubonise. Masithathe nali igama lethu, usana. Funeke bayazi ke ngoku into yoba usana yintoni? Igama. Andithi? masihlule ke ngoku siye emalungwini enza ntoni usana sithathe sithi u sa na yintoni ke ngoku lena uh. amalungu amalungu aphinde enze yintoni ngonobumba masijonge ke u thathe eli sa wenziwa ngubani ngu s no a una wenziwa ntoni wenziwa ngu n no ah masisondeze masimsondeze kancinci uyaqonda sizombona into yoba usuka phi uza apha lena nto ndingonobumba kubalulekile ke into yoba bathini baqale bazi into yoba igama lenziwa ngamalungu amalungu enziwa ngonobumba abanezandi baphinde bayazi into yoba Oonobumba aba banezandi bayakwazi ukwenza amalungu. Amalungu enze ntoni? Amagama. Sibuyela phi ke ngoku? Kwakwakuhlanganisa. Sihlanganise siphinde sohlule. Masiqaphele ke into yokuba oku kuhlanganisa kwenzeka kuzo zonke ezi ndawo. Masiqale apha ezantsi. Kuqala kwenzeke phi? Apha koonobumba. Apho oonobumba bahlanganayo benze ntoni? Amalungu. Kuphinde kwenzeke oku kuhlanganisa apho amalungu ke ngoku ahlanganayo enze ntoni? Igama, usana. Okokuqala, le nto yenzeka pha kwagrade one. Ndiyaqinisekisa into yokuba eyokuqala into bayakwazi ukuva Bamamele izandi ezenzekayo apha egameni. Ndibize igama, baliqhwabele ngokwamalungu. Mangaphi amalungu owavayo phayana? Usana. Benza ntoni ke ngoku? Bayamamela into yokuba mangaphi na amalungu akhoyo. Bandichazele ke ngoku into yoba, okay, ndenze amalungu amangaphi na? Xa bemamele egameni. Masibukele mna namaGrade One sisenza uFikile, Lidada, uMalume. okay yeah liyakhanya mbuyile ne ungekhona izolo okay mamelani ke sizawo kwenza la mdlalo wethu uzawumamela mna ndizawubiza igama uza ndiqhwabela kancinci uba uziva izandi ezingaphi phaa kwelaa gama ne masiqale ngelula umama umama uzaphaka umsiminwe ke ngoku uba uqhwabeka ngaphi uqhwabeka ngaphi good abanye balinde ujonga kwabanye umama eke qhwabeka ngaphi kathathu masimqhwabeleni masiqhwabeni umama phinda very good masiqhwabe good okay ndizawubiza igama elingathi lideke edamini edamini ngathi mbone good good good ha-a sujonga kwabanye sujonga kwabanye okay beka isandla phantsi zawukhawulezisa ke ngoku Ufikile. Ufikile. Hayi, ah, sukhawulezisa. Ufikile. Good, good, good. Oh, ekhathi umbona, yenza, phinda uqhwabe. Shiyaz. Okay, zingaphi ke ngoku ezazanto zivayo ba? Kwela gama. Zintathu. Ngawuphinde uqhwabe. Sibani. Zingaphi? Zingaphi ke ngoku? Zingaphi? Oh, kanibethe. Very good. Okay. Lidada. Noma uchitha ixesha elincinci, kodwa funeke baqhele ukujonga aba nobumba nala malungu nala magama. Into endiyenzayo ke mna ke phaa eklasini kwagrade one, ndinetshati yam ithi masakhe. Ndinamakhadi am la angamalungu endiwabekayo phayana kunye nezikhamiso zam. Ndithi ke ngoku, okay, ngubani ke ngoku namhlanje umntu ozasakhela igama elithi isisu. Bayeleqana ke ukuza kule tshati, bafuna ukwakha. Kuphakame nalo uzawuve safika akhe igama elirongo. Baphakame, siyalinda kodwa sijonge. Abanye ke benza ntoni? Bayajonge bathi isisu. They are busy helping lona ukhayo. Ngamanye amaxesha ke ajike ke umsetho umntu athi isisu, athi isusi. Sithi okay masijongeni kwakhona ngubani umntu onomnceda into yoba azokwakha isisu. Bazoya ke ngoku besenza ke ngoku ajonge naye umntu oba okay ha mandizilungise abeke ke ngoku isisu ewathatha phakathi kwamanye ndiyawaxuba ukuze bakwazi ukhangela babone uba okay uphi usi uphi usu bamthathe ke ngoku bambeke benze ke ngoku igama elithi isisu. Masike sijonge ke ngoku uba baqhuba njani ke abantwana bam njengoba ndisenza nabo nje le nto. Qala ngabani? Ngespisana. Okay uphi u-i? Apha. okay good i ayiqala iqaleni kaloku i ize ngabani i si si ayadiba sithe amagama athini ayadibana xa usakha igama okay i si good phinda lifunde ke ngoku isisu phinda kwakhona isisu very good okay mm, ibele usana luncanca ibele ibele flow ufuna uzozama ibele good ibele masiwamise kakuhle bo aze wabona uflawa ibele e e good uqale ngo-i uze ngabantu ke wa e ne uphi ube apha uba be be ube uzawuqala ngabani ub ngabani ngo b aa mamela be le qala ngabani ube b ye very good uphu b up kula magama yeyiphi enobani lona ngubani lo ngum ndifuna bani ub uphu b phinde ujonge enye so ayiyo lena phinde ujonge enye ububu yes nanko ubu phinde umfunde b be be okay thatha lena ke ngoku good i be le okay i sifuna ule ke ngoku liphelele ke igama lethu le uphule uphule apha kula magama one two uba ngophule okay Ndiza nahlanganisa nibe babini. Xa nibabini ke ninepakethi yenu enamalungu enu nonobumba benu, andithi amakhadi enu. Apho ke ngoku ndithi okay, thathani iplastiki yenu niyikhuphele nimise kakuhle amalungu enu niwajonge akwazi ukubonakala ahlale ke onke ngoku bawakhuphe ke ngoku la malungu bawajonge ndilungiselela ke ngoku ukuqala mamela ke uba siqala phi na mamela ke siqala phi ke ngoku Ndiba nomfanekiso wam ngamanye amaxesha. Ndithi masijongeni lo mfanekiso. Ne? Hmm. Kwenzeka ntoni apha? Hayi ke bazotsho. Usana, ibhotile, ubisi. Ndithi lenza ntoni nolu sana? Abanye bazothi usana luncanca ubisi okanye luncanca ibhotile. Usana lusela ubisi. Ndithi ke okay, masiqale ngale ilula ke ithi usana lusela ubisi ne ndibeke apha ke ngoku usana lusela ubisi sithatha amagama ke ngoku usana mm. usana usana lusela ubisi. Masitshoni sonke. Usana lusela ubisi. Sisakhile isivakalisi sethu. Usana lusela ubisi. Ngoku ke ngoku izawuba nini ke ngoku abafuneke bekhile ke ngoku amagama. Niza kwakha ntoni? Igama ngalinye nisebenzisa ntoni? Amalungu. Ndizasusa ke ngoku mna ke ngoku. Sithe usana lusela ubisi. Hayi ke ndiye kwizidesika zabo ke ngoku. Banamakhadi abo apha kuwo ezidesikeni, mna ndiyabachazela. Sithe usana lusela ubisi. Sebenzani ke ngoku ngababini niqale usana. Masiqaleni sakheni intoni? Usana. Bakhe ke ngoku u. sa basebenzise ntoni amalungu abo bakhe ke ngoku amagama ngamalungu la banawo mna ke ndenza ntoni ngelo xesha ndiyajikeleza apha eklasini ndiyajonga into yokuba okay nyakhile nina o oh, usana u uh, nilenze kakuhle eli gama nilibeke kakuhle o oh, masigqithe ke ngoku lusela qhubekekani ndiphinde ndihambe ndijikeleze hayi ke abanye zofika bexhwithana ke ngala makhadi kodwa ke funeke ndiqinisekise into yoba bayakwazi usebenzisana as beqhela ukusebenza bebabini kunyanzelekile into yokuba basebenzisane kakuhle njalo njalo ke ndiqhubekeke de ndisiye phi ke ngoku ubisi sekhe ntoni ubisi usana ubisi abagqibileyo phakamisa isandla baphakamisa isandla ndiyojonga ke ngoku mna xa bejongile okay nganifundeni ke ngoku la magama niwakhileyo usana lusela ubisi ten out of ten Yima ke ndikubonise into ebalulekileyo kuba kaloku bayakwazi ukuwagqwetha amakhadi ufike ngoku amagama abo ejonge ezantsi. Ndiyaqinisekisa into yokuba phantsi kwekhadi ngalinye ndikrwela umgca. Lo mgca uzawuhlala usezantsi. Iyabanceda ke loo nto kuba kaloku bayakhawulezisa ke ngoku bakwazi into yoba bengenzi mpazamo zininzi kakhulu apha ekwakheni amagama. Bayazi into yoba bawabeka enomgca osezantsi onke. Masijonge ke ngoku into yokuba xa kuthe ndanabantwana abangayiqondi kakuhle le nto, ndenza ntoni, ndiyenza nini, ndisebenzisa ntoni. Okokuqala, ndiye ndijonge into yokuba ngabobani abantwana abasokolayo apha ekwakheni la magama. Loo nto ithetha ntoni? Ithetha into yoba funeke ndisebenzise nabo ke ngoku mna phi emethini ngokwale group bayiyo incinci. Zeziphi izinto endiziqokelelayo? Ndiyathanda ke bona ke into yoba babone nezinto mhlawumbi ezizizo. Ne? Umzekelo, nantsi itoti. Yintoni le? Ubisi. Andithi? Kula magama amancinci. Masijonge enye endinayo apha. Um, bayayisebenzisa ekhaya. Ungayifumana naphi na. Ikama. Andithi? Ikama. So, ndinale nto. Lena ke benza ntoni ke ngoku apha? Bayajonga ke ngoku mna ndinalena, bayibeka phaa phantsi. Xa beyibekile ilapha phantsi. ndibeke mna ikama yam apha yintoni lena ikama intoni ikama umntana ngamnye ke ngoku uba nekhadi lakhe sithathe ke ngoku intoba okay sizawubhala ke ngoku ikama masijongeni Okay. Ibhalwa njani ke ngoku? Sijonge ke ngoku into yoba okay, ngoba apha uba nobumba. Sihlile ke ngoku sijonga ke ngoku unobumba. Funeke bajonge into yoba okay unobumba uhamba njani na. Ne? Ikama. Babhale i ka ma kulapho babhala khona ke ngoku apha imandi ke into yoba uyibeke iplastiki ke le nto yakho kuba kaloku uzawukwazi uphinde uyicima uyisebenzise naxa usebenza ne-new group babhalile ke ngoku into yoba i ka ma funda ke i ka ma Bayazi into yoba uhamba nabani uma bahamba bobabini no m no a xa besebeyifunda. Yiloo nto ke endiyenzayo ke ngoku neqela elincinci phaa emethini. Masijonge ke into endiyenzayo nabantwana bam abasokolayo apha ekudibaniseni nasekuhluleni amagama. Ipapa kuqala. Ipapa. Ipapa. Uziniza kwakhe. Hayi kaloku shirishana. ndiza kwakha edamini e ha umfumene kaloku u-e nanku u-e andithi masimbekeni apha e masimbekeni apha e edamini mfundi suqashisele a-a uphi uda uda a-a nanku u-e ne ndifuna uda da uda uqala ngesiphisandi da sisiphisandi osivayo phaa eqaleni da aa uda da bani d ngo aa ngo d upud upud up masijongeni up masijongeni up yabo sijongeni Ooh, clever. Bani lona? Ni. Ni. Masilifundeni ke ngoku. Masilifundeni. Edamini. Hayi masilikhawuleziseni kaloku. Edamini. Yiyo phinda. Edamini. Hayi sukhwaze kaloku yiyo. Masakheni ke ngoku usana. Usana. Aha. aha thina sakha ntoni apha masijongeni baleka baleka he wathatha kuwo onke wena la magama ndinala maphepha am apha ke ndenza ntoni ndiyabeka komnye umntana uba nekhadi lakhe ndiqala ngamagama alula ke Ndibeke komnye ikama ndibuze yintoni lena ikama nanga ke amakhadi akho ka ikama yakha ke omnye ndimnike ubisi ndibeke ke ngoku apha phantsi andithi bayasebenza emethini ndibeke apha phantsi intoni ubisi ubisi nanga ke amakhadi yakho ngwawabeke ke ngoku ndibajonge ke ngoku bewabeka funeke bawabeke ke ngoku masithathe iplastic le funeke bawabeke ke u B benza ke bayathetha ke ngelo xesha andithi B C nankosi babhalile ke ngoku yabona ubisi intoni ubisi yindlela ke ngoku endisebenza nayo ke ngoku naba ndiqonda uba okay bayasokola ndihleli nabo emethini ndiyababonisa into ungathatha noba ngumfanekiso wena ndiyababonisa into bajonge amagama into yokuba okay yintoni lena kubalulekile ke into yokuba uthathe amagama amancinci. Uqale ngamagama amancinci, ubisi, usana, lulele, njalo njalo. Ungaqali kwamagama anzima. Njengoba ubabona ke ngoku bekhula, uye ke ngoku uqhubekeka ke ngoku ngamagama amakhulu. Yho, mamela ke. Wakhe wayiva into yoba uthi xa ugqithe eziklasini ufumanisa into yoba kukho ingoma uba abantwana bayacula babebibobu. Batshatisile ke ngoku, andithi bahlanganisile kodwa. Lalelilolu sasesisosu. Into endindlela ke ngoku endiyenza ngayo ke mna ke kuba kaloku kubalulekile into yokuba bangahlali ngalaa ndlela sebecula ngoku abayijonganga noyijonga into yokuba okay lo sa wenziwa ngubani nabani andithi ndenza ntoni ke ngoku mna njengoba inguba ne bi bi bo bu andithi ba siqale apha babebibobu masimeni ke ngoku kuba kaloku ngoku ndifuna ukujonga into yoba niyayazi na le nto nithetha ngayo masisuse ke ngoku buze ke mna ke bani lo Mm. Masikhumbule into yokuba sihlanganise bani? Ngubani lo? Bo. Bo. Kunyanzelekile into yokuba abantwana bakwazi ukuqonda into yokuba kuhlangane bani nabani zenza bani na bakwazi ukubona ngaphandle kokunto uba babe becula laa ngoma kababebibobu bakwazi naxa sendiphakamiseleni ndithi ke ngoku xa sendiqale ndenza ke ngoku namanye amaqabane ndiwaxube ke ngoku umzekelo Lena mhlawumbi izawuba ngube, lena ibe ngusa, enye ibe ngula. Funeke ngoku nawo bakwazi uwohlula into yoba okay ngula, ngusa, ngumi njalo njalo. Ibalulekile ke loo nto leyo kuba kaloku siyayazi laa nto kwakuthiwa kunqaya mos andithi. Akufunekanga ke ngoku banqaye into yoba ithini na le nto sosoloko sihamba ngaloo mgcoyi one. Funeke khe siphinde simane sijonga into yokuba okay ingaba uyayazi na le nto uthetha ngayo okanye sowuyicula ibe yingoma. masikhumbule ke besitheni besithe andithi sijonga ntoni amalungu kodwa ke ndiye ndiqinisekise into yokuba njengoba ililungu nje uba eli funeke sikhumbule into yoba eli lungu belenziwe ngoonobumba ababini umzekelo ndivise ndithathe ke ngoku mna isikere ndisike ndithi a ndiyohlula ke ngoku Sazi into yokuba uba ebenziwe ngubani besihlanganise u b no a zenza bani u ba mandixelele ngendlela abayonwabelayo apho senza khona umdlalo kubakho ke ngoku umphathi wezikhamiso hayi ke umphathi wezikhamiso ke yibhos kuba kaloku lo omnye lo uzawuxhomekeka kumphathi wezikhamiso omnye wenzani ke ngoku uphethe ntoni amaqabane siyalithanda idayisi ke phaa eklasini yam uzawuthi lo weqabane adlale idayisi abona uba okay sijonge ke o oh, ngu-two mm, one two ngul funeke ambize ke ngoku athini athi uh, uh, okay funeke ke ngoku umphathi lo wezikhamiso ajonga ndithi usaphethe lona kwamaqabane umphathi wezikhamiso ke yena ke hayi ke kuthanda yena into yoba uzawujikeleza athini na athi um dibanisa ke funeka adibanise u wakhe ne nabani no i aqale athi l aphinde athi i usithi hlanganisa ke athi li li kuze ke ngoku omnye njalo njalo ungayenza ke lo mdlalo ngeqela elincinci bayathanda nozithathela bazidlalele bafike bejula ke ndiyaqinisekisa into yoba noko ndizama ukwenza ke ngoku la mavili am abe liqela nyana kancinci bakwazi ukuzidlalela bezihlelele bebodwa Mamela ke, le game yam andiyenzi ngoonobumba abanye kuphela. Ndiyagqitha ndiye koonombini, apho ndibhala ke ngoku onombini. Xa senza ke ngoku ngonombini ndenza ntoni? Hayi ke iba ingathi into eba ngathi yi-competition. Funeke kubekho iqela noba bathathu aba bajonge apha. Kubekho ke ngoku lo mphathi ozawuba lapha ozawujonga izikhamiso zam. Bajikeleze ke ngoku koonombini, bahlale ke ngoku kuloo nombini. Funeke bathini? Badibanise ke ngoku nantoni?